I don't want to discuss it. I don't want to discuss it. I don't want to یعنی من نمیخوام که discuss it در موردش بحث کنم. I don't want to discuss it یعنی من نمیخوام در موردش بحث کنم. I don't want to discuss it. I don't want to discuss it. I would rather not discuss Tom. I would rather not discuss Tom. I would rather یعنی من ترجیح می دهم. I would rather not یا I'd rather not یعنی من ترجیح نمی دهم یا ترجیح می دهم که فلان کار را انجام ندم کدوم کار را discuss Tom با پام بحث کنم I'd rather not discuss Tom یعنی من ترجیح می دهم با تام بحث نکنم I'd rather not discuss Tom I'd rather not discuss Tom We have nothing to discuss. We have nothing to discuss. We have nothing یعنی ما هیچ چیزی نداریم. To discuss که در موردش بحث کنیم. We have nothing to discuss یعنی ما هیچ موضوعی نداریم که براش بحث کنیم در موردش بحث کنیم. We have nothing to discuss. We have nothing to discuss. We have so much to discuss. We have so much to discuss. We have so much یعنی ما خیلی داریم خیلی چیزا داریم to discuss که در موردش بحث کنیم We have so much to discuss یعنی ما کلی موضوع داریم که در موردش گفتگو کنیم در موردش بحث کنیم We have so much to discuss We have so much to discuss. I would rather not discuss that. I'd rather not discuss that. I'd rather یعنی من ترجیح میدم. Not یعنی ترجیح نمیدم. Discuss بحث کنم. That در مورد اون موضوع. I'd rather not discuss that یعنی من ترجیح می دهم در موردش بحث و گفتگو نکنم. I'd rather not discuss that. I'd rather not discuss that. We have business to discuss. We have business to discuss. We have business یعنی ما یه business داریم ما business داریم to discuss که صحبت کنیم We have business to discuss یعنی ما business ی برای گفتگو داریم برای صحبت داریم We have business to discuss We have business to discuss Let us یا let's discuss it over dinner. Let's discuss it over dinner. Let's discuss it یعنی بیا یا اجازه بده در موردش صحبت بکنیم. Over dinner یعنی هنگام غذا خوردن. Let's discuss it over dinner یعنی اجازه بده سر شام در موردش گفتگو کنیم. Let's discuss it over dinner. Let's discuss it over dinner. Tom wouldn't even discuss it. Tom wouldn't even discuss it. Tom wouldn't یعنی تام نمیخواد علاقه ای نداره even حتی discuss it در موردش صحبت بکنه Tom wouldn't even discuss it یعنی تام حتی نمیخواد در موردش صحبت بکنه بحث بکنه Tom wouldn't even discuss it Tom wouldn't even discuss it We cannot really discuss that We cannot really discuss that. We cannot یعنی ما نمیتونیم really یعنی واقعا discuss that یعنی در مورد اون موضوع بحث و گفتگو کنیم We cannot really discuss that یعنی ما واقعا نمیتوانیم در مورد اون موضوع گفتگو یا بحث کنیم We can't really discuss that We can't really discuss that We have something to discuss. We have something to discuss. We have something یعنی ما یه چیزی داریم to discuss که در موردش بحث کنیم. We have something to discuss یعنی ما موضوعی برای بحث داریم. چیزی داریم که در موردش بحث و گفتگو کنیم. We have something to discuss. We have something to discuss. We should discuss this later. We should discuss this later. We should discuss this later. We should یعنی ما باید discuss بحث کنیم this این موضوع later یعنی بعدن we should discuss this later یعنی ما باید در مورد این موضوع بعدن صحبت بکنیم we should discuss this later We should discuss this later. We have already discussed that. We have already discussed that. We have discussed یعنی ما صحبت کرده ایم بحث کرده ایم در زمان گذشته We have already discussed یعنی ما همین الانش در حال حاضر در موردش صحبت کرده ایم We have already discussed that یعنی ما همین الانش هم یا به تازگی در موردش صحبت کردیم در موردش بحث کرده ایم در موردش صحبت کرده ایم We have already discussed that We have already discussed that We have discussed this already. We have discussed this already. We have discussed یعنی ما بحث و صحبت کرده ایم this این موضوع already یعنی در حال حاضر We have discussed this already یعنی ما در مورد این موضوع به تازگی گفتگو کرده ایم همین الانش هم در موردش گفتگو کرده ایم We have discussed this already We've discussed this already. I cannot discuss that with you. I can't discuss that with you. I can't discuss یعنی من نمیتونم بحث کنم گفتگو کنم that اشاره میکنه به اون موضوعی که نمیتونه در موردش بحث کنه with you یعنی با تو I can't discuss that with you یعنی من نمیتونم در مورد اون موضوع با تو بحث کنم I can't discuss that with you I can't discuss that with you I won't discuss this with Tom. I won't discuss this with Tom. I won't تغییر شکل یافته I will not. I won't discuss یعنی من مایل نخواهم بود نمیخواهم که بحث کنم this اشاره میکنه به اون موضوعی که داره در موردش صحبت میکنه with Tom یعنی با تام I won't discuss this with Tom یعنی من در مورد این موضوع با تام گفتگو یا بحث نخواهم کرد I won't discuss this with Tom I won't discuss this with Tom I would rather discuss this later. I'd rather discuss this later. I'd rather یعنی من مایلم من ترجیح میدم discuss که بحث کنم this این موضوع رو later بعدن I'd rather discuss this later یعنی من ترجیح میدم در مورد این موضوع بعدن گفتگو کنم I'd rather discuss this later I'd rather discuss this later. I'd rather not discuss it now. I'd rather not discuss it now. I'd rather not یعنی من ترجیح میدهم که فلان کار رو انجام ندم. کدوم کارو؟ discuss بحث نکنم. it اون موضوع رو now یعنی اکنون حالا I'd rather not discuss it now یعنی ترجیح میدم الان در موردش بحث نکنم. I'd rather not discuss it now I'd rather not discuss it now I will discuss it with my staff I'll discuss it with my staff. I will discuss یعنی من بحث خواهم کرد. It اون موضوع رو with با my staff یعنی با کارکنانم I'll discuss it with my staff یعنی من در موردش با کارکنانم صحبت و بحث خواهم کرد I'll discuss it with my staff I'll discuss it with my staff I am not going to discuss this I'm not going to discuss this. I'm not going to در حالت منفی حال استمراری استفاده شده و منفی I'm going to است. I'm not going to یعنی من نمیخواهم یا در مایل نیستم یا در حال انجامش نیستم که discuss this این موضوع رو در موردش بحث کنم. I'm not going to discuss this یعنی من نمیخوام یا قصد ندارم در مورد این موضوع بحث کنم. I'm not going to discuss this I'm not going to discuss this Tom doesn't want to discuss it. Tom doesn't want to discuss it. Tom doesn't want یعنی تام نمیخواد to discuss it که در مورد اون موضوع بحث کنه. Tom doesn't want to discuss it. Tom doesn't want to discuss it. We discussed the plan with him. We discussed the plan with him. We discussed یعنی ما بحث کردیم در زمان گذشته ساده اتفاق افتاده در مورد چی the plan در مورد برنامه مشخصی که داره در موردش صحبت میکنه with him یعنی با اوی مذکر We discussed the plan with him یعنی ما در مورد اون برنامه با او بحث کردیم با او گفتگو کردیم We discussed the plan with him We discussed the plan with him I prefer not to discuss it here. I prefer not to discuss it here. I prefer یعنی من ترجیح می دهم. I prefer not یعنی من ترجیح نمی دهم یا ترجیح می دهم که این کار انجام ندم. کدوم کارو to discuss که بحث کنم. It اشاره میکنه در مورد اون موضوع. Here یعنی اینجا. دوستان تلفظ پرفر رو دقت بکنید پریفر یا پریفر یا هر چیز دیگه ای نیست بین پی و آر صدای شما مشاهده نمی کنید پس تلفظش میشه prefer prefer prefer I prefer not to یعنی من ترجیح میدم که فلان کار رو انجام ندم کدوم کار رو discuss it در موردش بحث کنم کجا here اینجا I prefer not to discuss it here یعنی من ترجیح میدم اینجا در موردش صحبت یا بحث نکنم I prefer not to discuss it here I prefer not to discuss it here I want to discuss this with Tom. I want to discuss this with Tom. I want to یعنی من میخوام که discuss بحث کنم this این موضوع رو with Tom یعنی با تام I want to discuss this with Tom یعنی من میخوام در مورد این موضوع با تام گفتگو کنم یا بحث کنم I want to discuss this with Tom I want to discuss this with Tom We discussed the plan yesterday. We discussed the plan yesterday. We discussed یعنی ما بحث کردیم در گذشته ساده اتفاق افتاده the plan یعنی اون برنامه مشخص رو yesterday یعنی دیروز We discussed the plan yesterday یعنی ما در مورد برنامه خاص یا اون برنامه دیروز بحث کردیم دیروز صحبت کردیم we discussed the plan yesterday we discussed the plan yesterday We need to discuss this further. We need to discuss this further. We need to یعنی ما لازمه که discuss بحث کنیم this این موضوع رو further یعنی بیشتر اضافه تر We need to discuss this further یعنی ما لازمه که در مورد این موضوع بیشتر بحث کنیم We need to discuss this further We need to discuss this further I cannot Discuss what Tom told me. I can't discuss what Tom told me. I can't discuss یعنی من نمیتونم بحث کنم. What آنچه یا چه چیزی Tom told me یعنی تام به من گفته در زمان گذشته. I can't discuss what Tom told me یعنی من نمیتوانم در مورد چیزی که تام به من گفت بحث کنم یا گفتگو کنم I can't discuss what Tom told me I can't discuss what Tom told me I will discuss the matter with Tom. I will discuss the matter with Tom. I will discuss یعنی من در موردش بحث خواهم کرد The matter یعنی اون موضوع خاص With Tom یعنی با تام I will discuss the matter with Tom یعنی من در مورد این مشکل این مشکل خاص این مسئله خاص با تام گفتگو خواهم کرد بحث خواهم کرد I will discuss the matter with Tom I will discuss the matter with Tom Let us یا let's discuss that problem later. Let's discuss that problem later. Let's discuss that یعنی بیا در مورد اون موضوع صحبت کنیم بحث کنیم problem یعنی اون مشکل later یعنی بعدن Let's discuss that problem later یعنی بیا در مورد اون موضوع یا اون مشکل بعدن بحث کنیم Let's discuss that problem later. Let's discuss that problem later. We discussed a number of options. We discussed a number of options. We discussed یعنی ما صحبت کردیم بحث کردیم در زمان گذشته ساده a number یعنی یه تعدادی options یعنی یه سری از اختیارات یه سری از گزینه ها یه سری از آپشن هایی که برامون وجود داشت We discussed a number of options یعنی ما چند تا از گزینه ها رو مورد گفتگو قرار دادیم در موردشون بحث کردیم We discussed a number of options We discussed a number of options There is something wrong with my car. There is something wrong with my car. There is something wrong همطور که گفتیم یعنی یک جای کار میلنگه with با با چی my car ماشین من there is something wrong with my car یعنی ماشینم یک ایرادی داره یه مشکلی داره یه جای کارش میلنگه there is something wrong with my car there is something wrong with my car There is something wrong with my cell phone. There is something wrong with my cell phone. There is something wrong with یعنی یه جای کار میلنگه با چی؟ My cell phone موبایل من There is something wrong with my cell phone یعنی گوشی موبایلم یه ایرادی داره یه مسئله داره There is something wrong with my cell phone There is something wrong with my cell phone. There is something wrong with my head. There is something wrong with my head. There is something wrong with یعنی یه جای کار میلنگه یه مشکلی داره چی؟ My head سر من There is something wrong with my head یعنی یه جای سرم مشکل داره یعنی درد میکنه سرم There is something wrong with my head There is something wrong with my head. There is something wrong with your answering machine. There is something wrong with your answering machine. answering machine یعنی ماشین پاسخگو که در فارسی بهش میگیم منشی تلفنی دیگه تلفنی که منشی هم داره پاسخ میده There is something wrong with your answering machine یعنی منشی تلفنیت مشکل داره یه جایی کار منشی تلفنیت ایراد داره تلفظ ماشین رو هم دقت بفرمایید در انگلیسی نمیگی ماشین ماشین مثل فارسی میگیم ماشین ماشین There is something wrong with your answering machine There is something wrong with your answering machine. There is something wrong with your way of thinking. There is something wrong with your way of thinking. way of thinking یعنی روش تفکرت نحوه تفکرت There is something wrong with your way of thinking یعنی یک جای روش فکرت یا نحوه نگرشت میلنگه یه مشکلی داره اینجوری که فکر میکنی نحوه فکر کردنت یه مشکلی داره There is something wrong with your way of thinking There is something wrong with your way of thinking There is something wrong with your attitude. There is something wrong with your attitude. Attitude یعنی گرایش یا حالت یا نگرشت. Your attitude یعنی گرایشت، حالتت. There is something wrong with your attitude یعنی این حالتت این گرایشت یه مشکلی داره یه جاش میلنگه حواست باشه There is something wrong with your attitude There's something wrong with your attitude. There is something wrong with your dog. There is something wrong with your dog. Your dog یعنی سگ تو There is something wrong with your dog یعنی سگت یه مشکلی داره یه مسئله داره مثلا ببرش پیش دامپزشک There is something wrong with your dog There is something wrong with your dog There is something wrong with our relationship. There is something wrong with our relationship. Relationship یعنی رابطه. Our relationship یعنی رابطه ما. There is something wrong with our relationship یعنی رابطه ما یه جای کارش میلنگه. یه مشکلی داره. There is something wrong with our relationship. There is something wrong with our relationship. There is something wrong with your alarm clock. There is something wrong with your alarm clock. Clock و نه کلاک clock بین C و L صدای وجود نداره یعنی ساعت alarm clock یعنی ساعتی که زنگ میزنه ساعت زنگی There is something wrong with your alarm clock یعنی ساعت زنگی یه ایرادی داره بی خودی زنگ میزنه یا اصلا زنگ نمیزنه There is something wrong with your alarm clock There is something wrong with your alarm clock How often یا how often do you exercise? How often do you exercise? How often یعنی هر چند وقت یک بار هر چه مدت یک بار دوستان در مورد تلفظ how دقت بکنید به این صورت باید بیان بشه how او او او مثل house مثل about مثل around پس هو یا ها یا هر چیز دیگری درست نیست و تلفظ درست به این صورته how و در اینجا how often do you یعنی تو انجام میدی Exercise یعنی تمرین کردن تمرین بدنی معمولا How often do you exercise یعنی هر چند وقت یک بار تمرین میکنی How often do you exercise How often do you exercise How often do you change your password How often do you change your password? How often یعنی چند وقت یک بار do you change تو تغییر میدی your password پسوردت رو در مورد تلفظ W در کلمه password دقت بکنید دوستان زمانی که میخواید W رو تلفظ بکنید لبهای شما حالت بوسه باید به خودش بگیره و هوا خارج میشه Password نیست password. How often do you change your password? یعنی هر چند وقت یک بار تو پسوردت رو یا رمز عبورت رو عوض میکنی. How often do you change your password? How often do you change your password? How often do you help out at school? How often do you help out at school? How often همونطور که گفتیم یعنی هر چند وقت یک بار Do you help out یعنی در فعالیت ها شرکت کردن و کمک کردن در کجا؟ At school دقت بکنید بین T در at و school صدایی وجود نداره و در ابتدای school هم صدایی وجود نداره به خاطر همین من اینا رو به هم میچسبونم و تلفظ میکنم و تلفظ درستش به همین صورته at school at Cool. At school. How often do you help out at school یعنی هر چند وقت یک بار در فعالیت های مدرسه کمک میکنی و مشارکت داری. How often do you help out at school? How often do you help out at school? How often do you listen to your MP3 player? How often do you listen to your MP3 player? How often یعنی چند وقت یک بار Do you listen تو گوش میدی to به your مال تو MP3 player یعنی پخش کننده MP3 یا دستگاه پخش کننده MP3 How often do you listen to your MP3 player؟ یعنی هر چند وقت یک بار تو از پخش کننده MP3 استفاده میکنی یا به موزیکاش گوش میدی یا به درسهاش یا به فایلهاش گوش میدی. How often do you listen to your MP3 player? How often do you listen to your MP3 player? How often do you need to go to the dentist? How often do you need to go to the dentist? How often یعنی هر چند وقت یک بار do you need تو لازمت میشه to go to که بری به the dentist یعنی به دندون پزشک How often do you need to go to the dentist یعنی هر چند وقت یک بار لازم داری که به دندون پزشکی بروی How often do you need to go to the dentist How often do you need to go to the dentist How often do you receive your magazine in the mail? How often do you receive your magazine in the mail? How often یعنی هر چند وقت یک بار do you receive تو دریافت میکنی your magazine یعنی مجلت رو in the mail یعنی در صندوق پستی در پست How often do you receive your magazine in the mail یعنی هر چند وقت یک بار مجلت رو در صندوق پستیت یا در پست دریافت میکنی How often do you receive your magazine in the mail? How often do you receive your magazine in the mail? How often do you report your supervisor? How often do you report to your supervisor? How often یعنی هر چند وقت یک بار Do you report یعنی تو گزارش میدی report یعنی گزارش دادن report to یعنی گزارش دادن به کی your supervisor یعنی سرپرستت سوپروایزرت How often do you report to your supervisor؟ یعنی هر چند وقت یک بار به سرپرستت گزارش میدی مثلا کارتو گزارش میدی یا بهش اطلاع میدی How often do you report to your supervisor؟ یعنی هر چند وقت یک بار به سرپرستت گزارش میدهی How often do you report to your supervisor? How often do you report to your supervisor? How often do you stretch before working out? How often do you stretch before working out? How often یعنی هر چند وقت یک بار Do you stretch یعنی حرکات کششی انجام دادن Stretch یعنی کششی یا کشی Before قبل از Working out Work out یعنی تمرین بدنی انجام دادن Working out اشاره میکنه به اون عمل تمرین بدنی How often do you stretch before working out یعنی هر چند وقت یک بار قبل از تمرین یا نرمش حرکات کششی انجام میدی How often do you stretch before working out? How often do you stretch before working out? How often do you talk to your parents? How often do you talk to your parents? How often یعنی هر چند وقت یک بار Do you talk یعنی تو صحبت میکنی To your parents یعنی با والدینت با پدر و مادرت How often do you talk to your parents یعنی هر چند وقت یک بار با والدینت صحبت میکنی How often do you talk to your parents How often do you talk to your parents How often do you travel? How often do you travel? How often یعنی هر چند وقت یک بار Do you travel یعنی تو سفر میکنی به سفر میری travel یعنی سفر رفتن دقت داشته باشید دوستان نمیگم travel یا travel یا هر چیز دیگری بین T و R صدایی وجود نداره ما هم صدایی رو نباید اضافه بکنیم travel travel یعنی سفر کردن How often do you travel یعنی هر چند وقت یک بار به سفر میری آخ آخ آخ گفتی سفر چند وقت شما سفر نرفتین عزیزان How often do you travel How often do you travel? Who is calling, please? Who is calling, please? Who is یعنی کیه calling یعنی در حال زنگ زدن please یعنی لطفا who is calling در حالت حال استمراری و به صورت سوالی پرسیده میشه چه کسی داره زنگ میزنه یا اینکه خیلی راحت در فارسی میگیم ببخشید شما Who is calling please یعنی چه کسی داره زنگ میزنه یا خیلی راحت در فارسی میگیم شما Who is calling please Who is calling please Who is speaking? Who is speaking? Speak یعنی صحبت کردن و نه speak اولش دوستان ا نداره دقت بکنید در تلفظ انگلیسی مقدار باید رعایت بکنید بعضی کلمات بی صدا هستن مثل S و P در speak شما هیچ وقت نمیتونید اولش ا اضافه بکنید بسیار دیده میشه که خیلی میگن speak به این صورت نیست تلفظ درستش و تلفظ درست به این صورته سپیک speak. خب بگذاریم speak یعنی صحبت کردن speaking یعنی در حال صحبت کردن who is speaking در حالت حال استمراری سوالی آورده شده یعنی چه کسی داره صحبت میکنه یا خیلی راحت در فارسی میگیم ببخشید شما اگر در مکالمات تلفنی در انگلیسی خواستید ازش بپرسید که چه فردی است یا چه کسی است که داره به شما زنگ میزنه یا به شما زنگ زده میتونید بگید who is speaking یعنی چه کسی داره صحبت میکنه who is speaking who is speaking who is it Who is it? Who is it یعنی کیه یعنی شما شما کی هستید it اشاره میکنه به اون مکالمه تلفنی یا فردی که زنگ زده who is it یعنی این کیه شما کی هستید who is it who is it whom am I speaking to Whom am I speaking to? Speak to یعنی صحبت کردن با Whom am I speaking to یعنی من با چه فردی دارم صحبت میکنم این عبارت دوباره روشی است برای اینکه شما بپرسید طرف کیه چه فردی است که به شما زنگ زده Whom am I speaking to Whom am I speaking to Hold on a minute. Hold on a minute. Hold on یعنی متوقف شدن یا صبر کردن. A minute یعنی یک دقیقه. Hold on a minute یعنی یک دقیقه صبر کنید. شما فرض کنید که میخواید به طرف بگید که منتظر باشه. یا تو فارسی میگیم لطفا گوشی رو نگه دارید یا اینکه لطفا چند لحظه صبر کنید یا لطفا یه دقیقه صبر کنید. در انگلیسی یکی از عبارت هایی که استفاده میشه اینه Hold on a minute یعنی یه دقیقه صبر کنید. Hold on a minute. Hold on a minute. Just a minute. Just a minute. Just یعنی فقط a minute یعنی یک دقیقه. Just a minute یعنی یک دقیقه، یک لحظه یا یک لحظه گوشی باهاتون باشه، یک لحظه منتظر باشین Just a minute. Just a minute. Hold on. Hold on. Hold on یعنی متوقف شدن یا منتظر شدن. Hold on یعنی منتظر باشید. البته بهتره در ادامهش یه Please هم به کار ببرید که معدبانه تر بشه. Hold on, please. Hold on, please. Hang on, please. Hang on, please. Hang on عبارتی است یا فعل عبارتی است که یعنی صبر کنید منتظر باشید همچنین در این عبارت اگر بخوایم معدبانه تر باشیم و بهتر بیان بکنیم بهتر است که از عبارت لطفا یا همون please در انگلیسی استفاده کنیم hang on please یعنی لطفا منتظر باشید hang on please hang on please wait a moment please. Wait a moment, please. Wait یعنی منتظر باشید. A moment یعنی یک لحظه. Please یعنی لطفاً. Wait a moment, please. یعنی یک لحظه صبر کنید لطفاً. Wait a moment, please. Wait a moment, please. Sorry, Mori is not here. Sorry, Mori is not here. Sorry یعنی متاسفم موری اسم خاص امش به صورت بزرگ نوشته شده یا کپیتال is not here یعنی اینجا نیست sorry موری is not here یعنی متاسفم موری اینجا نیست مثلا طرف به شما میگه که موری اونجاست بعد شما میگین sorry موری is not here Sorry, Maury is not here. Sorry, Maury is not here. Maury is out at the moment. Maury is out at the moment. Maury is out یعنی موری بیرونه at the moment یعنی در این لحظه در این لحظه که با شما دارم صحبت می کنم more is out at the moment یعنی موری الان یا در این همین لحظه بیرونه more is out at the moment more is out at the moment Sorry, I didn't catch that. Sorry, I didn't catch that. Sorry یعنی متاسفم. I didn't یعنی من انجام ندادم. Catch یعنی گرفتن. That اشاره میکنه به اون موضوعی که در موردش دارن صحبت میکنن یا on. Sorry I didn't catch that یعنی ببخشید من نگرفتم شما چی گفتید یا متوجه نشدم از این عبارت هم در مکالمات تلفنی میتونید استفاده بکنید هم در مکالمات آمیانتون حتی در مکالمات رسمی استفاده بکنید وقتی که متوجه موضوع نشدید میتونید بگید sorry I didn't catch that sorry I didn't catch that sorry I didn't catch that Say that again, please. Say that again, please. Say that یعنی آن را بگویید. Again یعنی دوباره. Please یعنی لطفاً. Say that again, please یعنی لطفاً دوباره بگید. خب احتمالا شما متوجه موضوع نشدید و گفتید Sorry, I didn't catch that. Say that again, please. میشه لطفا دوباره بگید. لطفا دوباره بگید چیزی که گفتید. Say that again, please. Say that again, please. I can't hear you very well. I can't hear you very well. I cannot یعنی من نمیتوانم hear یعنی شنیدن hear you یعنی تو رو بشنوم صدا تو بشنوم very well یعنی خیلی خوب دوستان تلفظ وی در very رو باید دقت بکنید وقتی که شما وی رو میخواید تلفظ بکنید نیش دندون بالا باید لب پایین شما رو بگزه به این صورت very very اما وقتی که میخواید W در well رو تلفظ بکنید باید دقت داشته باشید که لبهای شما در هنگام تلفظ W باید به صورت بوسه تقریبا باشه و هوا از دهان شما خارج میشه در حقیقت وقتی که میخوایم بگیم very well برای تلفظ V نیش دندون بالا لب پایین رو میگزه و در حالتی که میخواید بگید well باید لبهای شما به حالت بوسه و هوا خارج میشه very well یعنی خیلی خوب I can't hear you very well یعنی من صدای شما رو خیلی خوب نمیشنوم I can't hear you very well. I can't hear you very well. Sorry, this line is quite bad. Sorry, this line is quite bad. Sorry یعنی متاسفم. This line یعنی این خط، خط تلفن is quite bad یعنی خیلی اوضاعش خرابه، خیلی بده، خط مشکل داره. Sorry, this line is quite bad. Sorry, this line is quite bad. I will ask him to ring you when he gets back. I will ask him to ring you when he gets back. I will ask him یعنی من از او خواهم خواست. To ring you یعنی به شما زنگ بزنه. When وقتی که get back یعنی برگشتن. When he gets back میبینید که اس سوم شخص هم در get اضافه شده برای اینکه اشاره بکنه به he یعنی وقتی که او برگشت I will ask him to ring you when he gets back یعنی من از او خواهم خواست که به شما زنگ بزنه چه زمانی وقتی که او برگشت یا خیلی ساده تر وقتی برگشت ازش میخوام که به شما زنگ بزنه I will ask him to ring you when he gets back I will ask him to ring you when he gets back. Could you tell Mori that I called, please? Could you tell you, Mori, that I called, please? Could you عبارتی است که برای درخواست های معدبانه استفاده میشه یعنی آیا شما می آیا براتون ممکنه که چیکار بکنی tell موری که به موری بگید that که I called من زنگ زدم call یعنی صدا کردن همچنین تلفن کردن please هم یعنی لطفا Could you tell Mori یعنی آیا شما میتونید به موری بگید that که I called من زنگ زدم please لطفا Could you tell Maury that I called please یعنی میشه لطفا به موری بگید که من زنگ زدم Could you tell Maury that I called please Could you tell Maury that I called please? I will let Maury know that you rang. I will let Mori know that you rang. I will let یعنی من اجازه خواهم داد Mori know که موری بدونه that که you rang شما زنگ زدید پس گذشته ring یعنی زنگ زدن میشه رنگ I will let Mori know یعنی من اجازه میدم که موری بدونه یا در واقع I will let Mori know یعنی من بهش میگم that you rang که شما زنگ زدید I will let Maury know that you rang یعنی من به موری میگم که شما زنگ زدی I will let Maury know that you rang I will let Maury know that you rang Is your phone out of order? Is your phone out of order? Your phone یعنی تلفن شما out of order یعنی خارج از سرویس خارج از خدمات داره سوالی میپرسه is your phone out of order یعنی آیا تلفنت مشکل پیدا کرده خارج از سرویسه is your phone out of order is your phone out of order What do you mean? What do you mean? What do you mean? یعنی منظور چیه از این حرفی که میزنی منظور چیه؟ چرا فکر میکنی که تلفن من مثلا مشکل داره؟ What do you mean? What do you mean? I tried calling you all night, but I couldn't get through. I tried calling you all night, but I couldn't get through. I tried یعنی من سعی کردم calling you که بهت زنگ بزنم all night کل شب رو but اما I couldn't نتونستم get through یعنی ارتباط بگیرم باهات رد بشم از خط یعنی بتونم آد ارتباط بگیرم I tried calling you all night but I couldn't get through یعنی من کل شب رو داشتم بهت زنگ میزدم اما نتونستم شما تو بگیرم اما نتونستم از خط رد بشم و به تو وصل بشم I tried calling you all night but I couldn't get through I tried calling you all night but I couldn't get through Oh, I was on the phone last night. Sorry about that. Oh, I was on the phone last night. Sorry about that. Oh, همینطور که میبینید اچش خیلی واضح گفته نمیشه یعنی همین ایوای خودمونه در فارسی Oh, I was on the phone یعنی من در حال مکالمه بودم با تلفن مشغول بودم last night یعنی دیشب sorry about that یعنی در مورد این موضوع متاسفم که خیلی استفاده میشه sorry about that یعنی ببخشید که اینطور شد در مورد این موضوع متاسفم oh I was on the phone last night sorry about that آه ببخشید کل شب رو داشتم با تلفن حرف میزدم ببخشید که اینطور شد Oh I was on the phone last night Sorry about that. Oh, I was on the phone last night. Sorry about that. Well, you might wanna add call waiting to your phone service if you are always on the phone. Well, you might want to add call waiting to your phone service if you are always on the phone. Well یعنی بسیار خوب. You might یعنی ممکنه شما wanna تغییر فرم یافته want to در انگلیسی و در, و در گفتار آمیانه want to تبدیل میشه به wanna You might wanna یعنی ممکنه که شما بخواید add اضافه بکنید call waiting waiting یعنی انتظار call یعنی تماس call waiting یعنی انتظار تماس to your phone service به خدمات تلفنت You might wanna add call waiting to your phone service یعنی ممکنه که تو بخوای خدمات انتظار تماس رو به تلفنت اضافه کنی If you are always اگر تو همیشه هستی on the phone در تلفن یعنی اگر همیشه با تلفن در حال صحبت کردنی شاید بهتره شاید بخوای سرویس انتظار تماس رو به خطت اضافه کنی که مردم رو نکنی Well, you might want to add call waiting to your phone service if you are always on the phone. Well, you might want to add call waiting to your phone service if you are always on the phone. I guess so. I guess so. I guess یعنی من گمان میکنم so در اینجا یعنی اینطور I guess so یعنی فکر میکنم باید همین کار رو بکنم فکر کنم باید این کار رو انجام بدم I guess so I guess so I don't have much money with me. I don't have much money with me. I don't have یعنی ندارم. Much money یعنی مقدار زیادی پول. چون مانی یک کلمه غیر قابل شمارشه پس ما از much استفاده میکنیم. With me یعنی با من، همراه من. I don't have much money with me یعنی پول زیادی با خودم ندارم. پول زیادی همراه خودم ندارم. I don't have much money with me. I don't have much money with me. How many children do you have? How many children do you have? How many یعنی چند تا و همینطور که میبینید وقتی که داریم از منی استفاده میکنیم میخوایم به اسمی اشاره بکنیم که قابل شمارشه و همطور که میبینید children در اینجا اسم قابل شمارشه یعنی بچه ها اما تعداد بچه ها مشخصه Do you have حالت سوالی داشتن یعنی آیا دارید How many children do you have یعنی چند تا بچه دارید دو تا سه تا چهار تا How many children do you have How many children do you have Got any money? Not much. Got any money? Not much. اولی میپرسه Got any money دقت بکنید که در حالت آمیانه داره میپرسه got any money یعنی هیچ پولی داری پاسخ میده not much نه زیاد دقت بکنید که مانی اسم غیر قابل شمارشه پس نمیگیم not many میگیم not much got any money not much got any money not much How much water do you need? How much water do you need? How much یعنی چه اندازه چه مقدار اگر دقت بکنید میخوایم به چیزی اشاره بکنیم که غیر قابل شمارشه water water غیر قابل شمارشه شما نمیتونید آب رو بشمارید do you need یعنی شما آیا نیاز دارید how much water do you need یعنی چقدر آب لازم دارید چه مقدار آب لازم دارید how much water do you need